Si tenés pensado ir a escalar, ten en cuenta estos consejos para disfrutar de la montaña de una forma segura. Primero, planifica tu salida. Elegí un objetivo acorde a tu nivel. Registrate en parques nacionales. Chequea el pronóstico. Avisale a alguien a dónde vas y cuándo volvés. Segundo, arma tu mochila. No te olvides el casco. Lleva mapa y topo bien estudiados y contá con un plan B. Siempre chequea tu botiquín y las pilas de tu linterna es importante que lleves radio o teléfono satelital con las frecuencias o números de emergencia guardados. Es vital que tengas conocimiento en primeros auxilios y autorrescate. Ten en cuenta que no hay helicóptero en el Chaltén y los rescates son voluntarios. Vos elegís qué riesgos tomás, no pongas en riesgo a los demás.